Hello，大家好，欢迎收看《火轮手枪》游戏试玩影片。我是制作人林宏信，我是来宾陈宗旭。好，那我们就开始吧。是这，哎，晚三，然后九分，快快就结束，快逃啊！Oh my god！哒哒哒哒哒哒哒！怎么可以抢我？先持得点，往往会不利啊！先吃， <laughs> 呃，挺懂的。逃啊！来啊！不要逃啊！来啊！救命哦！ 哎，什么？竟然没把你杀掉？哈，我用我用躲技术啊！哦，不要那么爱躲嘛！急突有个好处，很简单。哎，Oh my lady，gaga，我也险，把家！哎呦，哈哈哈哈！我我两弹，你一弹。我我才两弹吧？我两弹呐！有啦，还说，只有。哎呦，好危险！哦，什么都在这？太危险，这样太危险！ <laughs> 太危险，好挤哦！你很嗨。 啊！我帮你了，你要感到开心，很感谢。哎呀！Oh my god！我卡住了，啊，差一点啦！啊，找到哦，到哦，都在这。嘿！找到！嘿！不要逃！啊！终于入我手了！哎，只剩三分哎，慢慢好快。剩两分。 有，我现在改成第五十二，就是一定要赢对方两分，两分才会过。不要不要，还是还是三分，反正就是比一般的还要。No，哎，下一分结束比赛。啊！嘿嘿嘿，对，三分，对，三分才会结束比赛。No，哈哈哈哈，我这次给你道歉，这是我们这一这 最高被遮住喽！啊， <laughs> 不要不要演这么夸张，好，来来发表一下你的感言吧。出感言其实不错，我平时都赢他的，我在家每天都练，一定会赢他是这是我让他的，这一场只是一个失误的吗？没错没错没错。好，结束。如果你觉得我们影片的话，请在下面很点赞。Facebook 和 YouTube 都要，哦，然后顺便按下订阅。 Squid 城市工厂，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。